assalomu alaykum mana bugun yangi bir mavzuni o'rganamiz bugungi mavzuimiz an artikli bo'ladi Xo'p, hozirgacha biz to be fe'li present continuous va present simple zamonlarini o'rgandik va reja bo'yicha uh, have got has gotni o'rganishimiz kerak edi lekin rejaga ozgina o'zgartirish kiritdim bugun mana shu en artiklini o'rganamiz chunki bu have got has got mavzusiga juda ham aloqasi bor bu mavzuni oldin tushunib olsangiz have got has gotni hmm, tushunishingiz ancha oson bo'ladi va bu mavzu mana o'shanda yana takrorlanib boradi bu mavzuni esingizda bo'lsa to be fe'lni o'rgangan paytimizda ham kelgan edi o'shanda aytganda buni alohida o'rganamiz deb mana hozir o'shani vaqti keldi birgalikda mana shu mavzuni o'rganamiz undan keyin keyingi darsimiz o'sha have got has got bo'ladi ho'p bu an artikli nima o'zi keling ozgina e, tushuncha olib olaylik an artikli uh, one ya'ni bir inglizchadagi one uh, ya'ni bir so'zidan olingan ana o'shani ma'nosini anglatadi bir degan ma'noni anglatadi an bir ya'ni bitta narsa degandek ishlatiladi ho'p an artiklini siz otlar oldidan ishlatasiz otlar oldidan birlikdagi otlar oldidan keling mana misollarni ko'raylik sekin tushunishingiz oson bo'ladi he's got a camera he's got a camera mm -hmm. he's got uh, he's got degani bu unda bor degani has got uh, keyingi mavzuyimiz o'rganamiz keyingi safar he's got unda bor a camera bitta kamera siz bitta deb aytishingiz shart emas lekin mana shu joyda bitta ma'nosini beryapti a camera bitta kamera bor uh, keyingisi she's waiting for a taxi she's waiting for a taxi u deyapti she, she is waiting wait kutmoq wait for ni kutmoq waiting for a taxi taxi ho'p u taksini kutyapti ya'ni bitta taksini kutyapti ko'pgina taksi emas bunga bitta taksi kerak shuning uchun demak u bitta taksi kutyapti siz qachonki bitta e, narsa haqida gapirganingizda mana shu a yoki n artiklini ishlatasiz it's a beautiful day it's a beautiful day Mhm. deyap aytyapti chiroyli kun deyapti beautiful chiroyli degani day kun chiroyli kun ya'ni tashqariga qarab demak bugun chiroyli kun demoqchi a beautiful day bitta chiroyli kun ho'p mana endi ozgina misollarni davom ettiramiz va chuqurroq o'rganamiz a a bu mana equal deyapti ya'ni teng one thing or person mm -hmm. a ni teng deyapti bitta narsa yoki bitta shaxs bitta narsa yoki bitta shaxsga teng a Rachel works in a bank. Rachel works in a bank. Rachel ishlaydi, work, ishla, ishlamoq, ishlaydi in a bank. Bankda, ya'ni bitta bankda ishlaydi. In a bank. Not in bank. In bank deb aytmaysiz. Mana shu narsa e, otlar oldidan biz, ya'ni birlikdagi otlar oldidan ishlatishimiz kerak. Hmm, a artiklini. Rachel works in bank deb ayta olmaysiz. Rachel works in a bank desangiz ana shu grammatika jihatdan to'g'ri gap bo'ladi. Can I ask a question? Can I ask a question? Savol so'rasam maylimi deyapti. Ask so'ramoq, question savol. Can I ask a question? Savol so'rasam maylimi? So'rasam bo'ladimi? Not ask question. mana hola mana bu holatda aytmaysiz can i ask a question o'qiyotgan paytingizda mana a ni o'zini aytsangiz a desangiz bo'ladi a lekin o'sha tez o'qigan paytda can i ask a question ask a question a question yoki rachel works in a bank in a bank in a bank emas balki o'sha gapirgan paytingizda in a bank test talab qilganda in a bank bo'lib ketadi yoki a question I don't have a job at the moment I don't have deyapti menda yo'q have have degani bor bo'lmoq ega bo'lmoq degani I don't have menda yo'q deyapti a job ish ya'ni kasbim yo'q deyapti at the moment hozirda demak hozirda menda ishim yo'q there is a woman there is a woman at the bus stop there is a woman at the bus stop there is degani bor degani bor biror joyda turgan narsa yoki shaxsga nisbatan biror mana bor desangiz shunda there is bo'ladi there is bor deyapti a woman bitta ayol at the bus stop Э, bus stop bu avtobus to'xtash joyi ya'ni ostanovka at the bus stop ostanovkada ya'ni avtobus to'xtash joyida bitta ayol bor ya'ni bitta ayol turibdi deyapti a woman bitta ayol a job a, bitta kasb mani kasbim yo'q bitta ham kasbim yo'q degan ma'noda ho'p demak a bu o'sha one bitta narsaga nisbatan ishlatiladi mana shuni eslab qoling eng muhim narsa an not a before a e i o u mana shu harflar bilan boshlangan otlar oldidan n ishlatamiz n n a emas ya'ni bular qaysilar ingliz tilidagi oddiy qilib aytganda ingliz tilida unli harf bilan boshlangan otlar oldidan n ishlatamiz a emas shuning uchun bizda mavzuyimizda a n deyilgan agar so'z agar so'z ya'ni o'sha ot e, undosh harf bilan boshlansa d b t s k misol uchun o'zbekchada aytganda shunda e ishlatamiz mana bu eyni agar unli harf bilan kelsa a i o u mana ana o'shanda hmm, n ni ishlatamiz n ikkitasini ham ma'nosi bir xil faqat bu ikki xil ishlatilishini sababi talaffuz uchun qulay bo'ladi talaffuz uchun qulay bo'lishi uchun lekin ma'nosi bir xil ikkitasi ham bitta narsa misollarni э, ko'ramiz do you want an apple an apple or a banana a banana mm -hmm. do you want deyapti want xohlamoq do you want xohlaysanmi an apple an apple bitta olma or yoki a banana bitta banan mm -hmm. ko'rdingizmi mana a apple desangiz g'alati bo'lib qoladi a apple apple shuning uchun talaffuzga ham oson bo'lishi uchun an apple bo'ladi an apple endi mana a banana an banana desa bu g'alati bo'lib qoladi a banana i'm going to buy a hat a hat and an umbrella i'm going to buy hop mana am going to bu narsa moqchi bo'lmoq ma'nosini anglatadi moqchi bo'lmoq bu ham bitta mavzu keyin o'rganamiz buni ham kelgusi darslarda i'm going to buy buy sotib olmoq men sotib olmoqchiman a hat bosh kiyim shlyapa and va an umbrella soyabon ya'ni bitta soyabon bu yerda o'sha bitta degan ma'noni anglatib kelyapti hammasida an apple bitta olma bitta olma xohlaysanmi bitta banan xohlaysanmi yoki e, bitta shlyapa sotib olmoqchiman yoki bitta soyabon e, sotib olmoqchiman mana shu ma'noda ishlatiladi e, bu yerda siz o'zbek tiliga tarjima qilayotgan paytingizda bitta bitta bitta deb aytishingiz shart emas lekin mana shu narsa a bilan n ishlatganingizda o'sha narsa bitta ekanini nazarda tutayotgan bo'lasiz There was an interesting program. There was an interesting program. Mm -hmm. There was bor edi, bor edi degani there was. Uh, an interesting, an interesting qiziqarli program, uh, programma deyapti. Programma, ya'ni ko'rsatuv, dastur on TV, televizorda last night, kecha kechqurun degan last night Xo'p, there was mana bu ham bitta mavzu xavotir olmang buni ham o'rganamiz Xo'p, endi bu yerda mana ozgina murakkablik keldi ozgina murakkab bo'lishi mumkin tushunishiga bu yerda an ishlatilyapti an interesting lekin mana bu yerda interesting bu ot emas ot emas biz aytdik anni ot oldidan ishlatamiz dedik ot oldidan bu yerda interesting sifat ya'ni biror nimani e, sifat o'sha qanday savoliga javob bersa ot nima yoki kim e, savoliga javob beradi endi bu yerda interesting sifat ya'ni qanday savol anaqasiga javob beryapti mana bu program ot mana bu joyda kelyapti ya'ni dastur mana shu program so'zini mana bu interesting e, tasvirlab beryapti interesting qiziqarli deb mana buni endi sizga yozib ko'rsatsam tushunarliroq bo'ladi keyin davom ettiramiz ho'p hozirgi narsa ozgina katta qilib olaman ho'p an interesting program an interesting program ho'p to'g'rilab olamiz an interesting program an interesting program qiziqarli uh, dastur mana interesting bo'lsa hmm, bu yerda mana bu n e, mana bu program ya'ni dasturni aniqlab kelyapti dastur mana shuni aniqlab kelyapti e, lekin bizni bizda mana bu joyda ot oldidan interesting mana bu sifat bo'lgani uchun sifat sifat bo'lgani uchun va sifat mana unli harf bilan ya'ni i bilan boshlagani uchun biz n ishlatyapmiz n yodingizda bo'lsin bu yerda sifat faqatgina e, mana bu otni aniqlab kelyapti xolos mana bu anga aloqasi yo'q e, bu yerda ham talaffuzga oson bo'lishi uchun an interesting deyapmiz lekin siz agar mana bu sifatni olib tashlasangiz mana olib tashlasangiz an program bo'lmaydi balki a program bo'ladi a program ho'p misol uchun aytaylik hmm, a dog a dog a cat e, yoki an apple mana shunaqa bo'lsa endi siz bular bitta bitta it bitta mushuk mushuk bitta olma bo'lsa hmm. siz mana shularni bularni qanaqadir tasvirlashingiz ham mumkin misol uchun katta kuchuk demoqchi bo'lsangiz a big dog a big dog endi e, a big dog deganingizda mana sifat qo'shilib qolyapti bu yerga e, mana bu bigni mana bu joyga yozmaysiz big a dog deb ayta olmaysiz e, sifat ishlatganingizda doim o'sha dogni oldidan kelishi kerak bu albatta hozir murakkab tushunishingizga ozgina qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin sizga hozir asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam hmm, mayli buni o'rnini chalkashtirmaylik hozir a an interesting an interesting interesting uh, dog qiziqarli kuchuk an interesting dog mana ko'rdingiz bu yerda endi a dog an interesting dog bo'lib qoldi chunki bu yerda sifatga qaraymiz agar ot oldidan so'z kelsa hmm, biz o'sha joyda sifatga e'tibor beramiz mana bu dogga emas bunga emas balki oldida kelayotgan sifatga e'tibor beramiz e, yoki mana buni ham o'zgartiramiz a cat a cat qanaqa unli harf bilan boshlanadigan sifat sifat qo'shishimiz mumkin a cat an aytaylik an an an an an nima sifat bor An bunga ham interesting qo'shamiz mayli bu tursin mana buni o'zgartiramiz mana bu an bo'lsa an apple an apple turibdi endi biz mazali olma demoqchi bo'lsak mazali olma uh, a delicious yoki tasty deylik a delicious delicious yaxshi delicious delicious apple bo'ladi mana qarang bu yerda yana biz applega mana bu otga qaramayapmiz balki mana bu oldida kelayotgan so'zga qarayapmiz sifatga delicious a delicious apple a delicious apple yoki a tasty apple uh, mana shu holatda bo'ladi shuni eslab qoling bunga emas balki sifatga qaraymiz bu mavzuni sekin o'rganamiz bu mavzularni sifat qayerda keladi gap ya'ni gaplarni o'rni ho'p agar siz o'sha gapda gapdagi so'zlarni tartibini o'rganmoqchi bo'lsangiz qayerda qayerda ega qayerda kesim Э, qayerda o'sha fe'l keladi deb o'rganmoqchi bo'lsangiz yaxshilab o'rganish niyatingiz bo'lsa yana youtubeda video darsligim ham bor u yerda ham e, ozmoz tushuntirib berganman shuni ham ko'rishingiz mumkin youtube kanalimga kirsangiz o'sha videoni ham ko'rishingiz mumkin ho'p davom ettiramiz hozir ko'p xavotir olmang ozgina chalkash bo'lishi mumkin lekin muhimi o'sha e, qachonki so'z unli bilan boshlaganda unli bilan mana bu e, harflar bilan boshlaganda biz n ishlatamiz eslab qoling shuni n Hmm. undosh bilan boshlaganda A ishlatamiz mana buni Xo'p. Mana bu yerga keldik. Also Xo'p, mana ba'zi bir endi istisno holatlar bor, ya'ni qoidaga bo'ysunmaydigan holatda bor. An hour deymiz. An hour, an hour. Mana bu e, unli bilan boshlamagan bo'lsa ham, h undosh harf bilan boshlagan bo'lsa ham, lekin biz an hour deb aytamiz. Hmm. H is not pronounced an hour mana bu holatda chunki bu yerda biz yana qarang talaffuzga e'tibor bering talaffuz qilayotgan paytimizda e, h ni talaffuz qilmaymiz mana not pronounced hmm? talaffuz qilinmaydi h h ni talaffuz qilmaganimiz uchun an hour bo'ladi endi misol uchun aytaylik mana buni hour emas hour deganimizda hour deb talaffuz qilingan. endi unaqa talaffuz qilinmaydi lekin agar shunaqa talaffuz qilinganda e, a hour bo'lardi a hour lekin bu yerda hour deyamiz an hour bo'ladi talaffuz uchun yana but lekin deyapti a university a university qarang bu yerda unli bilan boshladi lekin a bo'lyapti a bilan ishlatyapmiz pronounced mana yana bu yerda o'sha pronunciation ya'ni talaffuz talaffuz qilinadi mana bu y bilan bu unli harf bilan boshlagan bo'lsa ham undosh harf bilan talaffuz qilinadi ya'ni university y bilan shuning uchun a university bo'ladi ba'zi bir so'zlar bor o'shalarni oldidan o'sha talaffuz qilib ko'rsangiz undosh bilan boshlasa hmm, a bo'ladi unli harf bilan boshlasa talaffuz qilganingizda demak n bo'ladi mana shuni eslab qolsangiz ba'zi bir so'zlar bor ko'p emas bu so'zda unchalik qiyin emas misol uchun a european a european a european country Mhm. yevropa davlati bitta yevropa davlati pronounce European mhm, mana European deb talaffuz qilinadi deyapti Xo'p, umid qilamanki chalkashib ketmadingiz hozir ko'p narsani tushuntirib yubordim menimcha. lekin mayli harakat qiling ko'p praktis qilsangiz mashqlarni bajarsangiz sekin sekin moslashasiz hali har bitta mavzuyimizda bu e, an artikliga duch kelamiz shuning uchun hozir tushunib olishingiz juda ham muhim keyingi har bitta darsimizda bu keladi bu another davom etamiz another another degani boshqa degani boshqa bir ya'ni o'sha bitta narsaga nisbatan ishlatiladi boshqa boshqa bir another teng deyapti an other mana an bilan other other o'zi boshqa bo'lsa another bo'lib ikkitasi qo'shilgan ya'ni bitta boshqa boshqa bir is one word can i have another cup of coffee can i have have degani o'sha ichsam bo'ladimi havva iste'mol qilmoq ma'nosi ham bor iste'mol qilish ya'ni yoki olish yana bitta deyapti another cup of coffee cup of coffee degani o'sha kofe bir chashka kofe yoki bir stakan kofe bir chashka yana boshqa bir chashka kofe yana bir chashka kofe ichsam bo'ladimi yoki olsam bo'ladimi degan ma'noda kelyapti another another cup of hozir siz ichdingiz undan boshqa yana bitta bo'lyapti another o'sha sizda bitta bormi undan boshqa yana bitta another mana shuni eslab qoling we use a an we use a an when we say what a thing or a person is uh, biz a anni ishlatamiz qachonki nimanidir tasvirlaganimizda tasvirlagan paytimizda nimanidir nimadir deb aytmoqchi bo'lsak bu narsa bu desak ana shunda ishlatamiz for example misol uchun the sun is a star a star quyosh deyapti the sun quyosh quyosh is a star star yulduz yulduz deyapti quyosh bu yulduz mana is to be fe'li kelyapti ishlatilyapti shu yerda ham the sun nima desangiz itga to'g'ri keladi it is a star Football is a game. Mm -hmm. Is a game. Futbol deyapti. O'yin. Futbol bu o'yin. Football is a game. Game o'yin. Dallas is a city in Texas. Dallas is a city in Texas. Uh, Dallas deyapti. Uh, Texasdagi texasdagi shahar ya'ni bitta shahar deyapti o'sha texasda ko'pgina shaharlar bo'lsa o'sha joydagi bitta shahar demoqchi a mouse is an animal a mouse is an animal hop sichqon deyapti mouse sichqon degani is an animal bu hayvon sichqon bu hayvon ya'ni bitta hayvon ko'pgina hayvonlar bo'lsa sichqon ham bitta hayvon demoqchi it's a small animal it's a small animal mm -hmm. mana endi an animal bo'lsa hol boya aytganimizdek a small animal uh, mana bu joydagi animal otga qaramayapmiz balki mana bu oldida uni otni tasvirlab kelayotgan sifatga qarab qo'yamiz a small animal talaffuzga qulay bo'lishi uchun faqatgina it's a small animal small kichik degani uh, u kichik hayvon joe is a very nice person Joe deyapti is a very judayam nice yaxshi ajoyib uh, ajoyib person shaxs Joe uh, Joe uh, Joy deyapti Joe Joe deyapti judayam uh, uh, yaxshi odam ajoyib shaxs ya'ni bitta ajoyib shaxs demoqchi we use a and for jobs kasblar uchun ham ishlatamiz ishlar uchun ham ishlatamiz an misollarni ko'ramiz misol orqali tushunish har doimgidek oson ho'p dialog ketyapti mana bu joyda ikki kishi suhbatlashyapti a e, birinchi odam what's your job what's your job mhmm. seni ishing nima kasbing nima deyapti nima ish qilasan i'm a dentist i'm a dentist men deyapti e, tish shifokorman tish doktoriman dentist degani o'sha e, tish doktori stomatolog e, not i'm dentist mana bu holatda aytmaysiz eyni tushirib qoldira olmaysiz what does mark do what does mark do mhm. mark nima qiladi nima ish qiladi deyapti what does mark do what do you do bor edi-yu what do you do endi yun o'rniga mana bu joyda mark kelyapti odam ismi what does mark do mark nima ish qiladi he is an engineer he is an engineer u injener o'zbek tilida muhandis muhandis ha u muhandis what uh, uh, would you like would you like to be a teacher would you like to be a teacher would you like degani xohlaysizmi degani would you like xohlaysizmi deyapti to be bo'lishni a teacher o'qituvchi o'qituvchi bo'lishni xohlaysizmi would you like ham mana bu ham bitta mavzu buni ham o'rganamiz keyin Beethoven Beethoven was a composer. Beethoven was a composer. Beethoven deyapti anaqa edi kompozer degani e, nima deyilarda mana bu qo'shiqlarni yozadigan odam o'zbek tilida nima bo'ladi kompozer kompozer o'zbek tilida o'sha qo'sh e, musiqa yoz musiqa yozuvchi kompozer deylik kompozitor bo'ladimi e, ruschada kompozitor bo'lsa kerak manimcha ruscha ham uncha yaxshi bilmayman betxoven deyapti was a composer ya'ni betxoven musiqa yozuvchi musiqa yozuvchi edi was was bu ham bu o'tgan zamonni bildiradi e, bu ham yana bir yangi mavzu mavzular ko'p shunaqa sekin sekin o'rganasiz xavotir olmang ko'p bitta bitta o'rganib ketyapmiz betxoven deyapti o'sha bitta kompozitor edi ya'ni musiqa yozuvchisi edi picasso was a famous deyapti painter picasso was a famous painter mm -hmm. picasso mashhur anaqa rassom edi painter anaqa bo'yab chizadigan rassom xullas rassom edi pikasso painter chiz qalam bilan chizadigan chizadigan emas balki painter shu bo'yaydigan bo'yab chizadigan kishi shunaqa rassom nazarda tutyapti painter degani o'zi paint degani bo'yamoq degani painter are you a student siz talabamisiz are you a student Mana ko'ryapsiz juda ko'p to be fe'lini ishlatilyapti bu yerlarda to be fe'li mana what's your job bu yerda ham to be fe'li i'm a dentist mana to be fe'lda ham juda ko'p ko'rdik mana shu a artiklini a a a hamma joyda ishlatilgan Xo'p, mana mana shu mm, an artikli edi o'sha siz eslab qolishingiz bo'lgan narsa eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa bu an artikli bit bitta narsa yoki shaxsni nazarda tutganimizda o'sha shaxs yoki narsa oldidan e yoki n artiklini ishlatamiz shuni eslab qoling endi mashqlarni bitta ko'ramiz manimcha bu ozgina ho'p uzun dars ham bo'lib ketdi mayli siz tushunsangiz bo'ldi muhimi write a or n mhm. mana endi mana bu yerda siz o'rganganlaringizni praktis qilasiz faqatgina a nni ni e, so'zga qarab qo'yib chiqsangiz bo'ldi birinchisini ishlab qo'ygan an old book an old book hmm? bitta eski kitob old eski degani bu kitob eski kitob qolganlarga ham xuddi shunday qilib qo'yib chiqasiz ikkinchisi what are these things mana bu narsalar nima deyapti choose from the box hmm, mana bu boxdan ya'ni o'sha jadvaldan tanla deyapti box so'zi qutida degani fruit mountain river musical instrument va hokazo demak sizga bu yerda e, har xil so'zlar beribdi siz bu yoqdan o'qiysiz mana misol uchun birinchisi a duck is a bird a duck deyapti a duck o'rdak is a bird bu qush o'rdak bu qush xuddi mana shu narsani qoidani o'rgandik biror biror narsani tasvirlaganimizda ham e artiklini ishlatamiz ya'ni birlikda tasvirlaganimizda bird birinchisi ishlangan mana shu holatda keyingilarini ishlab ketasiz a carrot a carrot is nima bo'lishi mumkin carrot o'shani mana bu yerga yozasiz a something yoki an something so'zga qarab ho'p uchinchisi what are uh, what are their jobs bular ularning ishlari nima choose from the list ro'yxatdan tanla and complete the sentences va gaplarni tugat to'ldir birinchisi ishlab qo'yilibdi she is a dentist she is a dentist u tish shifokori tish doktori yoki dentist hmm, mana birinchisi tanlab ishlangan ikkinchisiga qaraysiz can i help you deyapti can i help you uh, yordam beraymi nima yordamim kerak deganday uh, qaraysiz nima qilyapgan bo'lishi mumkin bu yerdan mos so'zni qidiring va ikkinchisiga his deb turib artiklni an artikldan bittasini olib bu yerga yozib qo'yasiz shunday qilib demak sakkiztasi rasmga qarab bajarishingiz mumkin to'rtinchisi write sentences gaplar yoz choose from two from the two boxes mm -hmm. ikkita mana bu uh, jadvaldan tanla deyapti use a and where necessary mm -hmm. qayerda kerak bo'lsa a and ishlat deyapti birinchisi ishlangan I want to ask you a question I want to men xohlayman ask so'rashni deyapti I want to ask men so'rashni xohlayman you sendan a question savol a question mana birinchisi I want to ask you bu yoqda turibdi question bu yoqda turibdi qaraysiz so'zga uh, e, a n kerakmi qo'yishingiz kerak bu yerda uh, question oldidan ko'ryapsiz e ishlatilgan a question shu holatda e, bajarishingiz mumkin mana keling ikkinchisini man bajarib beray e, yanada yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun tom never wears tom never wears uh, never degani hech qachon wear kiymoq tom hech qachon kiymaydi endi kiyiladigan narsa qidirishimiz kerak bu yerda tom hech uh, hech qachon kiymaydi nimani kiymaslik mumkin old house old house eski uy yo'q bu emas bu nima kiyadigan narsa emas party party bu bazm bu ham emas bookshop kitob do'kon bu ham emas hat mm mana bizda hat bosh kiyimni kiysa bo'ladi demak bu yerga biz qo'yishimiz mumkin tom never wears yozamiz tom never wears a hat chunki qani hat undosh bilan boshlagan talaffuz qilganingizda ham hat deyapsiz a hat mana buni eyni qo'yasiz mana shu holatda bajarasiz mana shuning bilan bugungi darsimiz so'nggi bo'ladi umid qilamanki bu dars judayam miyangiz yorilib ketadigan darajada charchamadi ozgina dam olib albatta mashqlarni bajaring keyingi unitda ko'rishguncha salomat bo'ling